los puertorriqueños, antes de la invasión norteamericana en el 1898, eh, a nosotros se nos había reconocido la ciudadanía española, que era una ciudadanía eh, de carácter constitucional eh, dentro del sistema monárquico constitucional español. Una vez se da la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, parte de los debates en el Congreso de los Estados Unidos fue si a los puertorriqueños se les iba a extender la ciudadanía de Estados Unidos o si por el contrario nos iban a denominar con algún otro término, eh, por decirlo así, porque se han, se han, utilizado distintos términos, nacionalidad, ciudadanía, súbditos, nacionales. Cuando nosotros hablemos de 1898, ¿qué éramos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Jurídica y políticamente éramos españoles, esa era nuestra condición, la de nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, ya nos identificábamos regionalmente y para muchos nacionalmente como puertorriqueños. Pero igual que en el Estado español y al día de hoy, hay catalanes, andaluces, navarros, gallegos, asturianos, extremeños y de todos esos otros grupos que en realidad son naciones dentro de un Estado político. Cuando llega la soberanía norteamericana a Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos se atribuye en virtud del Tratado de París, la autoridad de determinar cuál es nuestra condición política sin consultarnos a nosotros. Y es curioso porque determinaron por ley, que es la ley Foraker de 1900, que la condición nuestra como persona política y jurídica es que somos puertorriqueños. La ley Foraker establece una ciudadanía de Puerto Rico que es una ciudadanía que no tiene reconocimiento internacional. Y establece que todos los puertorriqueños que salgan de la isla a algún sitio, pues van a estar bajo la protección de los oficiales consulares de los Estados Unidos. La ciudadanía no es otra cosa que el vínculo político entre una persona y un Estado organizado, un Estado político bajo una constitución. Y no es lo mismo que nacionalidad. Y eso es una cosa que debiera explicarse, como en cualquier otro país civilizado, en las escuelas, porque es un concepto básico de la organización del país. Y entonces, dentro de todo ese concepto eh, de lo que es un ciudadano, el gobierno de Estados Unidos decidió, debido a la idiosincrasia de nosotros los puertorriqueños como un pueblo distinto, independiente al de los Estados Unidos y al de España, reconocen la ciudadanía puertorriqueña. Y eso se da en la ley Foraker en el 1900, en la sección 7 de dicha ley. Eso es una sección que todavía está vigente eh, en las leyes de los Estados Unidos. Una persona es lo que es desde que nace, por ser hijo de sus padres o del grupo social al que pertenece, no importa incluso dónde nazca, porque sigue siendo la persona que es y del grupo familiar, étnico, nacional al que pertenezca. Quiere decir que en ese momento todavía había algún tipo de limitación en el proceso migratorio, porque no éramos ciudadanos de los Estados Unidos. Como era la primera vez que tenía colonias o territorios fuera de sus fronteras nacionales, tenía que empezar a delinear la manera en que iba a eh, gobernar esos territorios. Y aunque en el Tratado de París estaban contenidos eh, unos aspectos en la medida en que el día a día llevaba al cuestionamiento del Estado legal, eran los tribunales los que tomaban decisiones al respecto. Por supuesto, Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se dan una serie de casos que se conocen como los casos insulares, que es lo que determina la tónica colonial. Los casos insulares establecen el famoso dictum de que Puerto Rico no es parte de, pero pertenece a los Estados Unidos. Parte esencial de la noción, en lo que se discute en esos casos, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú no quieres incorporar? Las playas, los cocos, las montañas, las vacas, ¿qué es lo que tú no quieres incorporar? Lo que tú no quieres incorporar es la gente. La base del territorio no incorporado es negarle ciudadanía norteamericana a estos nuevos sujetos coloniales. Y claro, eso tiene toda una serie de consecuencias políticas, constitucionales en Estados Unidos que se venían discutiendo desde antes de la guerra del 98. not like the brazen giant of Greek fame, with conquering limbs astride from land to land. Here, Aquí. at our sea-washed sunset gates, shall stand a mighty woman with a torch, whose flame is the imprisoned lightning, and her name, Mother of Exiles. Madre de los Exiliados. From her beacon hand, Glow's worldwide welcome. La bienvenida. Her mild eyes command the air-bridged harbor that twin cities frame. Keep ancient lands your storied pomp, cries she with silent lips. Dadme a vuestros cansados, a los pobres. Your poor a vuestras masas agolpadas anhelando respirar en libertad, a los desdichados, rechazados rebosantes en sus playas. Enviadme a estos, los desamparados, a los atormentados. Yo levanto mi faro junto a la dorada puerta. Emma Lazarus. Y uno de los casos clave que tienen que ver con la migración precisamente es el caso de Isabela González versus Williams, 1904, en que una mujer de origen eh, puertorriqueño decide viajar a los Estados Unidos y es detenida eh, en, las autoridades, por las autoridades de inmigración, porque no tiene documentos de ciudadanía. Y luego de revisar los papeles, se va a las autoridades administrativas, al tribunal, y el tribunal finalmente decide, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que esta persona, aunque no era ciudadana americana y era ciudadana de Puerto Rico, seguía siendo considerada como national or subject, nacional o súbdita de Estados Unidos eh, sujeta a su protección diplomática y que por ende tenía libertad de movimiento entre el territorio de Puerto Rico y el territorio de Estados Unidos. Eso no eh, resuelve el problema de la ciudadanía, pero claramente establece que los puertorriqueños pueden eh, viajar a Estados Unidos sin necesidad de tener visa ni pasaporte. The hours passed quickly, and around two in the afternoon I board the boat. the famous Coamo, which made so many trips from San Juan to New York and back. I did not want to lose a single breath of those final minutes in my country, perhaps the last ones I will ever have. When the fourth day dawned, even those who had spent their whole trip cooped up in their cabins showed up on deck. We saw the lights of New York even before the morning mist rose. As the boat entered the harbor, the sky was clear and clean. The excitement grew the closer where we got to the docks. We recognized the Statue of Liberty in the distance. Countless smaller boats were sailing about in the harbor. In front of us rose the imposing sight of skyscrapers, the same skyline we had admired so often on postcards. Many of the passengers had only heard talk of New York and stood with their mouths open, spellbound. Finally, the Cuomo docked at Hamilton Pier. El establecimiento de fábricas de, de cigarros, de tabaco, eh, particularmente en esa ciudad y en otros lugares como Tampa eh, o Cayo Hueso, pero sobre todo en Nueva York, para el caso puertorriqueño, atrajo entonces un núcleo de trabajadores diestros que habían sido desplazados de la industria tabacalera en Puerto Rico son los casos de Bernardo Vega, Jesús Colón y su hermano Joaquín Colón, eh, Luisa Capetillo, son algunos de los nombres que, vienen a la mente aquí. La pregunta es por qué no midieron en mayor el número. Y es que Isabel González no resuelve un caso, que es que si bien los puertorriqueños eran eh, ciudadanos sin Estado en Puerto Rico, mm, su situación no cambiaba en los Estados Unidos porque no podían convertirse en ciudadanos porque las leyes de naturalización entonces eran muy restrictivas por cuestiones de raza, etcétera, etcétera. O sea, que a un migrando de Estados Unidos ibas a ser eh, una persona sin Estado. Como tanto saben los europeos que les han cambiado la frontera, no alteran que esa persona siga siendo italiano, checo, montenegrino, polaco, aunque le cambien las fronteras de su país. La ciudadanía es un vínculo con un Estado político. As soon as I assured myself of a job at the cigar factory, I enrolled in a public school on 86th Street of First Avenue. The other students were mostly Hungarians and Germans. The class was taught by a little teacher of Irish descent. One night, she talked of the advantage of being a United States citizen and how to go about becoming one. How can I become an American citizen? I asked. She replied that you just have to follow the step she had outlined. I responded by pointing out that unlike our Hungarian and German classmates, Puerto Ricans do not really have any citizenship. Outside of Puerto Rico, our natural citizenship is not recognized. Without any citizenship to give up, it will seem pretty hard for us to become Americans. Y en Puerto Rico, desde que llegó la soberanía norteamericana sobre nosotros, hemos tenido esa grave confusión, porque además no entendemos el sistema eh, constitucional norteamericano. Nos creemos que Estados Unidos es un país. Bueno, es un país sí, pero organizado desde su origen y mantiene rasgos de federación. De manera que para nosotros todavía parece imposible entender que cada persona en Estados Unidos tiene dos ciudadanías. La de Estados Unidos, que la tienen todos desde la guerra civil de 1868, y la del estado donde tienen establecido su domicilio. De manera que esa es otra cosa que debiéramos saber para entender todo lo que quiere decir ciudadanía y qué significa para nosotros. A bit flustered, the teacher could only restate what she had said before, that you just have to give up your own citizenship. Follow the steps, and there you have it. And it was the same for everyone who was a resident of the United States. Yes, for everyone, I said, except Puerto Ricans. Esa ciudadanía de Puerto Rico, que es recoger una realidad cultural y nacional, social, y convertirla en realidad política y jurídica, no ha sido derogada nunca. Cuando en 1917 el Congreso de Estados Unidos legisla para organizar el gobierno de Puerto Rico por segunda vez, lo que se llama una ley orgánica colonial, en este caso la Jones, no derogó todos los artículos de la ley aquel de 1900, sino solamente aquellos que tenían que ver con la organización del gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y añadió algunas cosas sobre poderes políticos y jurisdicción y entonces determina en esa ley que los ciudadanos de Puerto Rico serán tenidos por ciudadanos de Estados Unidos de ahí en adelante, a menos que tomen un juramento rechazando esa condición. Con lo cual estamos ante la situación jurídica de Estados Unidos, que es la doble ciudadanía, porque aclara la ley, estos y los ciudadanos de Estados Unidos que establezcan su domicilio en Puerto Rico constituirán un cuerpo político que se conocerá como el pueblo de Puerto Rico. Como un tipo de ciudadanía estatutaria, eh, ya que está formulado se crea a base de un estatuto federal. O sea, no es, una, no es una ciudadanía constitucional, por eso es que escuchamos hablar de ciudadanía de segunda clase y hasta de tercera clase. Es que la ciudadanía de Estados Unidos que tenemos nosotros los puertorriqueños básicamente equivale al concepto de national or subject. Eh, nosotros seguimos siendo súbditos al día de hoy de los Estados Unidos, eh, un país que se autoproclama ser una república y donde se supone que existan ciudadanos, no súbditos como en las monarquías. Eh, pero la conclusión de nosotros es que definitivamente los puertorriqueños al día de hoy seguimos siendo considerados como súbditos de los Estados Unidos, tal y como nos consideraban a principios del siglo XIX. ley Jones hay que verlo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Hay historiadores que mencionan que eso se da porque Estados Unidos necesitaba a los puertorriqueños para la guerra. Hay otros historiadores, por ejemplo María Eugenia Estades, que ha trabajado sobre la teoría de que en realidad la importancia no era los puertorriqueños que iban a ir a la guerra a luchar, sino preservar la base. Preservar la base en el sentido de que si se daba una invasión por parte de Alemania a Puerto Rico, Estados Unidos podía reclamar que vivían ciudadanos estadounidenses en el territorio. La ciudadanía americana había sido una especie de válvula de escape en el inicio del éxodo de puertorriqueños hacia Nueva York entonces, movidos por un espíritu de superación, de rosadas esperanzas, ahora la emigración daba la ilusión de una estampida, de la furia de un río que se desborda. Las compañías navieras hicieron su agosto, duplicaron y triplicaron el precio de los fletes sin aumentar los salarios de sus empleados o mejorar las condiciones del pasaje. Su misión parecía ser la de extraerle el último centavo que habían escarbado aquellos seres cuyos semblantes llenos de ansiedad en las oficinas de pasaje eran los de unas ánimas tratando de salir del purgatorio. Cuando yo zarpé el día 7 del mes de mayo del año 1917 en el viejo vapor Coamo de la New York and Puerto Rico Line, Estábamos en plena guerra mundial. Viajábamos a oscuras durante toda la noche. Estaba prohibido encender ni un fósforo. La tripulación, particularmente la oficialidad, nos corría de un sitio para otro más precipitadamente que de costumbre. Nuestros ojos, la mayor parte del tiempo, estaban fijos en el horizonte, y cualquier objeto flotante nos parecía ser el periscopio de algún submarino teutón o la silueta del Karlsruhe, aquel crucero alemán ya famoso por sus múltiples encuentros. Llegamos a la ciudad de Nueva York por el condado de Brooklyn, o sea, Kings County. Brooklyn fue el único punto donde desembarcaban los primeros miles de puertorriqueños. Joaquín Colón. Llegan a Estados Unidos de 12.000 a 13.000 puertorriqueños a ocupar las posiciones que habían dejado los estadounidenses a la hora de irse a la guerra. O sea que eso es, eso es un ejemplo muy gráfico de cómo se da esa migración por razones económicas y cómo la geopolítica también tiene un papel muy importante a la hora de esa toma de decisiones. Es un gran grupo de puertorriqueños que se ve en el 17. I still remember the name of the boat, SS Carolina, an old ship painted in funeral black around the hull and in hospital white from the deck up. Everything was planned with one of the crew. I just walked up the narrow wooden ladder of thin timber rungs far apart. This ladder connected the dock with the ships. I think I don't have to explain that I did not carry a valise or other bundles with me, just myself. The sailor at the top of the ladder must have thought that I was one of those kids always going up and down with messages to the passengers. I was 16 years old. As soon as I was inside the SS Carolina, the friend on the crew installed me uncomfortably inside one of the linen closets, banging the door practically right on my nose. Time passed. The minutes seemed like hours. The hours felt like days last, I heard the clanking of chains as the anchor was hoisted. After a little while, I listened to the metallic noise of the propellers as they started their enormous metal four-leaf clovers circling the waters of San Juan Bay. Acuérdate que en el 17 hay dos ley Jones, una para Puerto Rico que nos da la ciudadanía y otra para Filipinas. ¿Y las Filipinas qué dicen? Le dicen adiós. Y ustedes se quedan como nacionales, que es lo otro que, sale de la decisión de Isabel González. A partir de esa decisión, puertorriqueños y filipinos van a ser definidos como nacionales. No son ciudadanos, no son extranjeros, son nacionales. Lo que quiera eso implicar, ¿verdad? Que es bastante confuso. Pero en el 17 los puertorriqueños se hacen ciudadanos, los filipinos los van a ir alejando y como nacionales en la década de los 20 le prohíben migrar a los Estados Unidos. Así que para todos los efectos, la ciudadanía de la ley Jones, la decisión del Supremo de Balzac versus de People Puerto Rico lo que hace es redefinir la ciudadanía como el derecho a migrar. Ahora, aunque estés bajo el imperio, si no eres ciudadano no puedes es lo que le pasó a los filipinos. As the ship dropped anchor alongside Brooklyn Dock, and a plank connecting dock and ship was securely fastened in its place, I went ashore as unobtrusively as I had come into the boat in San Juan Bay, in Puerto Rico. Es decir, que, que desde 1904 y claramente en 1917 eh, se establece una pauta eh, legal distintiva para los puertorriqueños que continúa hasta nuestros días y que va a favorecer eh, el éxodo puertorriqueño, eh, primero porque no existen trabas legales para el movimiento libre de personas, segundo porque la definición territorial de la ciudadanía en la isla y en el continente eh, va a ser diferente y va a permitir a los puertorriqueños votar, organizarse y tener todos los derechos constitucionales una vez que se mueven a los Estados Unidos. Y entonces, en tercer lugar, eh, esa eh, situación legal es evidentemente una especie de situación privilegiada eh, frente a otros inmigrantes latinoamericanos y de otras partes del mundo que no tienen ese acceso a la ciudadanía que tienen los puertorriqueños. Y después del 17, el Tribunal Supremo, en el caso famoso de Balzac versus The People of Puerto Rico, decide una cosa muy importante. ¿verdad? Este caso se discute mucho por las implicaciones que tiene, pues la ciudadanía no conlleva incorporación, por lo tanto no hay promesa de estadidad, no todos los derechos constitucionales van a aplicar aunque sean ciudadanos porque está delimitado por el territorio no incorporado. Son ciudadanos pero siguen siendo un territorio colonial, etc. Pero una de las cosas que no se discute mucho en este caso, en esta decisión que escribe William Howard Taft, la que eh, es una persona muy notable en la historia imperial y colonial de los Estados Unidos, eh, es que Taft menciona dos veces que el único derecho que realmente eh, era nuevo con la ciudadanía del 17 era el derecho a migrar. Y lo dice dos veces. Y el derecho a migrar, según él, a disfrutar de todas las garantías constitucionales y políticas, etcétera, etcétera. Son ciudadanos, pero second o third o fourth class citizens, no son ciudadanos igual como los, los, demás ciudadanos, son otro nivel de ciudadanía. Estamos hablando de una ciudadanía subalterna o subordinada. Eso quiere decir que es, puede ser peor que no ser ciudadano. Mayo 16, 1919, Ciudad de Nueva York. Amigo y compañero Iglesias, dime qué te parece el papel que te adjunto para exponer este proyecto. Naturalmente que se pueden agregar algunos más. Te comunico esto para que envíes una carta de presentación para Gompers y obtenga cooperación de ellos cuando le escribas sobre este asunto. Esta traducción ningún puertorriqueño patriota quiso hacerla. No quieren confesar que hay miseria. Puerto Rico is a country of 1,300,000 inhabitants. 800,000 are farmers and laborers in bad economic straits – due to the unjust and miserable salary paid them for their labors. Naturally, as a consequence, we have more than 300,000 children on streets and marketplaces, railway stations and docks, scattered throughout the island selling fruits, newspapers, and not going to school. Their parents are launderers, kitchen and domestic servants, and cannot maintain them in good condition due to the miserable salary they receive and they permit them to go out and earn something. But instead of gaining, they lose, since they do not get any teaching and are dirty and ill-fed. These laborers and these children of American citizens, through Bill Jones, have their right to be educated and attended to in every respect. They should be complete American citizens. They cannot be American citizens in truth if they are ignorant, dirty, unkempt, and ill fed. In order to take care of this situation, I desire to build a grand agricultural school. Luisa. Porque no tienen sus derechos, pero los derechos son solamente formalidades. Si tú no tienes con qué, con, qué, este, qué, qué, qué, qué vale, qué valen esos derechos. Si estás en una situación de desigualdad, eso, que, eh, que, me, me, importa que tengo ciudadanía si estoy bajo del nivel de los migrantes que no son ciudadanos? Papi eh, llegó a Nueva York en el 1917 en un barco de plátanos de verdad, que siempre tienen ese chiste, pero él de verdad que llegó en uno de esos y él era uno de cinco hermanos y fue el primero que se vino para los Estados Unidos. So, él me contaba que él llegó a Manhattan Island y no sabía nada, nada, nada de inglés. El papi era un rubio, de ojos azules, pecoso, y me contaba que porque hace un año lo que él comía tres veces al día era ham and eggs porque era lo único que sabía decir en inglés. <laughs> Solo iba al restaurante y pedía ham and eggs y eso era lo que comía todos los días. Y hubo unos cuantos de ellos que fueron a trabajar en industrias relacionadas con el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos en su participación durante la Primera Guerra Mundial. In Kingsland, over in New Jersey, the work in the munitions plant was very hard. Only those hardened by rigorous labor could stand it. It really was much for the sole hands of tabaqueros like ourselves. They will work us for eight hours without a break. Even to do your private business, you had to get permission from the lead man of the work crew, and he will only relieve you for a short minutes. Never before had experience or even witnesses such brutal working conditions. It seemed to me that today was a continuation and combination of all the yesterdays, todays, and tomorrows. From the factories, I would go to the restaurants looking for a job as a porter or dishwasher. At least I would eat and be warm in a kitchen. Sometime I was hired at $10 a week, 10 hours a day, including Sundays and holidays, one day off during the week. My work was that of three men dishwasher, porter, busboy. And to clear the sidewalk of snow and slush when you have nothing else to do. It was to be appropriately humble and grateful, not only to the owner, but to everybody else in the place. If I rebelled, insults or at a pointed innuendo were just the inhuman amount of work. I was unceremoniously thrown out and told to come next week for your pay. Next week meant weeks of calling for the paltry dollars owed me. The owners relished this next week. My brother's job was to keep the long, cold, desolate platforms of a subway station nicely clean, to wash the toilets and see that the drunks didn't spoil his artistic browning. Among his other multiple little tasks, he had to collect all the newspapers and press them into bales that were stacked at the end of the station. For this, he got about $16 a week for working from 7 to 4 in the morning. While he worked on nights, I worked days, so we hardly talked to each other during the week. But one thing we did every evening as I came in was for me to hand him my working pants. He put them on, the pants still warm with the heat of my body. Then he said, hasta mañana, and left. When he came at 4.30 or 5 in the morning, I was fast asleep. At 7 in the morning, I took back my working pants. Y en esa, en esa época, particularmente en la década de 1920, eh, se da un movimiento migratorio importante de los municipios eh, del interior de la isla, particularmente de Calley, Comerío y Caguas, que son los municipios principalmente tabaqueros, aunque más tarde prácticamente todos los municipios de la isla van a enviar eh, un gran número de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. You had a lot of uh, skilled Puerto Rican craftsmen, cigar makers, people who were organized Uh, very tightly organized in terms of unions, in terms of uh, guilds. Um, so it was an interesting kind of group of people. They were very different than the Puerto Ricans you see today. They're very politicized, very organized. El Morrito seemed like a university. At the time, the official reader was Fernando Garcia. He would read to us for one hour in the morning and one in the afternoon. He dedicated the morning session to current news and events of the day, which he received from the latest wireless information bulletins. The afternoon sessions were devoted to more substantial readings of a political and literary nature. A committee on reading suggested the books to be read, and their recommendations were voted on by all the workers in the shop. The reading alternated between works of philosophical, political, or scientific interest and novels. El Círculo Tabaquero, por ejemplo, era una organización donde los, tabaqueros puertorriqueños y de otras nacionalidades se reunían eh, para discutir ideas políticas relativas a cuestiones como por ejemplo el anarquismo, el socialismo. ¿no? During the readings at El Morito and other factories, silence reigned supreme. It was almost like being in church. Whenever we got excited about a certain passage, we showed up our appreciation by tapping our tobacco cutters on the work tables. Our applause resounded from one end of the shop to the other. I remember times when a tabaquero would get so worked up defending his position that he didn't mind losing an hour's work. It was piecework, trying to prove his point. The main issues in these discussions centered around different trends in the socialist and anarchist movements. Puertorriqueños que vienen aquí y trabajan como tabaqueros, por ejemplo, eh, tienen una historia eh, importante de envolvimiento eh, organizativo, social e inclusive político. The first political campaign in New York in which Puerto Ricans participated was the Alfred Smith campaign of 1918. Around 7,000 Puerto Ricans registered to vote, the majority in the first and third electoral districts in Brooklyn. A major force behind the drive was the Club Democrático Puertorriqueño, the first organization of its kind inside the Democratic Party of the United States. It was founded and directed by two Puerto Ricans, J. V. Alonso a Joaquín Colón. En los años 20 eh, aparecen varias organizaciones en Nueva York, especialmente que ya se eh, perfila como el primer eh, centro de la diáspora boricua, organizaciones como la Alianza Obrera Puertorriqueña, como la Liga Puertorriqueña Hispana, un club que se llama a sí mismo Club de los Íbaros, grupos de carácter religioso, logias masónicas, Próximamente se celebrará un meeting en el distrito de Harlem y quedará constituido definitivamente el Puerto Rican Democratic Club of Harlem, donde tenemos un gran número de puertorriqueños deseosos de la unión. Las bases para esta confederación de clubes puertorriqueños fueron hechas tras largas noches de trabajo Hago énfasis sobre este dato porque recientemente se trató de explotar ante nuestra opinión pública el asunto de la Confederación de Sociedades Puertorriqueñas en esta ciudad como una cosa completamente nueva. Como se puede ver, a pesar de la influencia predominante del Partido Demócrata Nacional sobre este primer movimiento organizativo y federativo puertorriqueño en esta ciudad, Fundamentalmente lo que atraía a los boricuas a la unificación fueron el, mismo idioma, las mismas costumbres, los mismos contratiempos, el mismo dolor. Los clubes eh, de compueblanos, entre los cuales parece que el primero era el Club de Caborrojeños, que se funda en los años 20 en Nueva York, luego van a ser verdaderamente la espina dorsal de la comunidad eh, puertorriqueña. Prácticamente todos los municipios de la isla tienen uno o, varios clubes con pueblanos ausentes, como se le empiezan a conocer, o los hijos de eh, Jayuya y los hijos de Utuado y así por el estilo, que todavía celebran esas identidades y lealtades regionales, por ejemplo, a través del desfile eh, puertorriqueño en Nueva York. Eh, la principal comunidad y las principales organizaciones de puertorriqueños en Estados Unidos eh, surgen y se desarrollan en la ciudad de Nueva York porque ahí es donde predomina eh, esta población, pero también eh, en Chicago, en Filadelfia, en Hartford y prácticamente donde quiera que haya un núcleo numeroso de, puertorriqueños también producen sus propias organizaciones. Según algunos historiadores de locales de, Filadelfia eh, también cuentan de que ya los puertorriqueños, ya 1900, 1910, del 1910 al 1920 habían puertorriqueños y latinos aquí en Filadelfia. Algunos vinieron directamente, fueron transportados de la isla para New Jersey, eh, eh, para los campos de siembra en New Jersey. Y poco a poco esos mismos puertorriqueños de New Jersey empezaron a llegar a Filadelfia, empezaron a, transportarse a Filadelfia. Mi papá llegó de Puerto Rico en el 1921 aquí en Filadelfia. Eh, trabajó un tiempo en los talleres de tabaco, porque era, era tabaquero. Filadelfia era bien grande en, en, talleres de tabaco, Bean, Phillies, eh, todas esas compañías grandes estaban en, en, Filadelfia. Y había muchos talleres también en Filadelfia, en otras áreas, eh, como la calle Marshall Street, que ese era un mercado como el mercado en la 9 y Washington de los italianos, pues esto era una mezcla de, esos mismos movimientos de verdura y esto y que lo otro, pero habían talleres también de tabaco. Eso tabaco era una cosa bien grande aquí. Pues entonces mi mamá eh, era de Tampa y ella también era tabaquera. <laughs> so, eh, el matrimonio cayó bien, bien bueno ahí, los dos trabajaban juntos. Muchos de ellos, especialmente los tabaqueros, que era el movimiento laboral que estaba más, era más progresista en ese, sentido, pues también empezaron a, mudarse acá o trabajar aquí en Filadelfia, porque aquí había una... Eh, Filadelfia es una ciudad y especialmente en, a principios de, siglo siempre ha sido una ciudad eh, industrial, manufacturera. Entonces muchos de esos trabajadores vinieron aquí a trabajar en las factorías de tabaco, este, de la industria también de la, de la costura, eh, de la industria de la manufactura del papel. And of course, with what happened to the cigar industry, uh, industrialization with the cigarettes, Uh, that group began to, you know, obviously lost a, a lot of uh, position to where it was. A su borinquen de corazón, si un divarito en su lista triunfan, ustedes saben darle valor, Los quieren todos, lo felicitan y lo bendicen con su calor. Boricua de la banda ya, eso sí que son borinqueños. Boricua de la banda acá. Es un deber veras puertorriqueños.